Қамғыр майда майда болып себелеп жатты Жүрегімді ару сезім тевелеп атты Автобуздың арт қордына жанаша тұру, Қиялымда түркін түркін ой келді қатты Ұзын жолды қысқартыңыз, кім болып атыңыз Тартын жақты қылып жатам адам сөзге деген сөзді айта албастан урдана қарайм менен самайыңды сұқтан тарайм танышалы ысымың кім қарындашым деп Сезімімде ұшыл сөзді ечең қайталай тартыңыз ұзын жолды қысқартыңыз кім болады атыңыз жақты қылып жатам сөзге тартыңыз. жүрегімді елеген бекзадаң барбы Жүдіп кеттім сөйлей албай сөз чықпай қалды бұл бақытың бұл құтты болсын деп Оғылған сый ак жаңгырдың шыбы